you Și parcă din banca apare cu cartea lui Blaga în ceanta mare Cu stocuri de flor închise în bord de roburi Toți suntem egal să vezi tu asta Copil fanatic ce priveam fantastic, fan dramatic Cu filme capca și Spielberg sau Stanley Kubrick Un nou pum ridic în public Dar cu fiecare fire văd un fi din ființă cu stinge ritmul De atunci am început încet să cred că sfârșitul Banul în apare, deschide cortina frate Serile serios sunt serate Zile cu zi ce le sunt împint Acum ați mult prea departe Atunci când muzica moare Ultimul mai check se transformă ca și aia Prin amenințare, tu reculege-te Căci dacă nu acesta da, culege doar legendele Patru elemente verde și stele defecte pentru arcă Omor muzica, noi o ducem înapoi în stradă ochiuri, oraș. O, șoptirile porți pe înserat. Ne-au adus în rozalb sufertaș sâmbitoare veste de toate. anu. Am văzut cum s-a înnecat o fetiță mică din greșeală. Era toamnă. Cerul pudrat cu scamă tulbură și glacială. Ruginiseră ierburile pe mare, Nici țipâi ne ținut. Atârnau cârpele vertical departe pe șlepul neprevăzut și un hohotărâ râs a auzit de parcă ar fi fost ascuns cineva. Printr-un de bronz, coclit, întinse dincolo de șosea.